<laughs> Hola, seguimos en la ID y ahora nos vamos a hacer la manicure, que es a lo que vinimos hoy Mira mis uñas, están horribles, porque vienen de una manicure en Shanghai. Y ahora nos vamos a ir a todo un sector que está lleno de personas que nos van a gritar y nos van a decir ¡Ah, esto es muy barato! ¡Compra el manicure! 周朝贤，三十是多少钱？三十，哎，三十，三十，哎，十，哎，五十，哎，五十，五十，哎，哎，五十，五十，哎，五十，五十，哎，哎，五十，五十，哎，五十，五十，哎，五十，五十，哎，五十，五十，哎，五十，五十，哎，五十，五十，哎，五十，五十，哎，十，五十，哎，五十，十，十，十， 指甲油是二十，嗯，对，块，二十的，嗯，二十块，二十三十，二十，二十，对，快，嗯，多少钱？每个价位都不一样的，啊，不一样，不要拍，啊啊，OK，OK，No se puede l a no se puede lavar，pero todas u e e n e 20 y 30. Ahora nos vamos a hacer una y vamos a elegir cuáles pero como ven son muchos, muchos puestitos. Entonces, vamos que de verdad, no, de no quieren, Así que, cérralo, cérralo.